Welcome to the Sustainable Challenge, organized by ModaFat, British Council and Design Manchester, with the support of the Barcelona City Hall, and we thank also the involvement of our partners, the Politecnico di Milano and Nova Universidade. Esta es la tercera edición con el lema de la simbiosis industrial. La simbiosis industrial como una herramienta eh, muy eficaz para aplicar los conceptos de economía circular en todo el ecosistema empresarial, en este caso del sector de la moda. We are handing over what is a very broken fashion industry to this generation. and I'm really loving to see all of these systems um, that are being reimagined. Because we can't keep on designing things and selling more and more of them. We now have more clothes in our wardrobes, and the worst thing is that when we discard them, we have used them much less times. Groups of people from a range of different countries and different skill sets still studying, absorbing this huge subject and coming up with these innovative solutions. Y este ha sido el gran, el gran objetivo de, de, de este año, ¿no? Pues el hacer que los diseñadores, los estudiantes, entiendan la gran oportunidad que tienen como facilitadores de este, este intercambio, de esta aproximación entre las empresas. The between creative designers and thinkers and innovators and the industrial guys who are actually making this Estudiantes que en principio no tenían conocimientos previos de, la simbiosis industrial y que han sabido ah, incorporarlos eh, de una manera extraordinaria en este tipo de proyectos. Se ha contado con la colaboración de una serie de expertos que no solo han ayudado a transmitir conceptos importantísimos, sino que además han ayudado a los proyectos, a los grupos de estudiantes al desarrollo de sus proyectos. Celina Tamagnini, de la empresa Circular, Enric Carrera y Eura Ventura, del grupo de investigación Intexter de la UPC, Francesc Sula, representación de la empresa Hilaturas Arnau, y de Carlos León, el consultor de Sustain. We had Gemma Kearney, who's a creative uh, broadcaster, Andrew Ibby, who's a creative fashion designer, academic and innovator, Um, Tash Wilcox, creative ideation expert, y Mark Shaver, who's a creative, innovative business disruptor specializing in circular economy. Salome, activista activist and passionate about um, social change, about cultural differences, about making change happen. Os invito a todos a aprender de estos conceptos que pueden contribuir a una reducción considerable del impacto que la industria textil tiene sobre el planeta a contribuir a ser más conscientes de lo que producimos y de lo que consumimos, que en el fondo es lo que se basa la transformación hacia la economía circular que nos está pidiendo el planeta que hagamos.